andiamo col giro like ride with me if you ride with me you can slide with me if you feel like 550 on the five You can get high with me that's a deal right ride with me if you ride with me you can slide with me if you feel like 550 on the five You can get high with me that's a deal right that's a deal right that's a bet right that's a bet right that's a deal right that's a deal that's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga. I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping. You know what I'm saying? that they ain't, it can't be. It won't be. Wanna see me fall? I can't go. Only coming from the block with plain slowly, straight up to the top. Bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me. Feel like 550 on the five stick, you can get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five stick, you can get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? prime impressioni. Eh, per ora pensavo che fosse ancora più bagnato il percorso, vista la pioggia un po' di sudore, invece viene abbastanza. Il primo strappo è già molto duro e si continua. Spotted me like 700, brought 1100 right back Ride ride with with with me me, me if you you can slide if you feel like. Five fifty on the percorso stick, you can get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Qui alternativa Io Giusto per farvi vedere Quando si perde Non troppo Tanto Filippo è già fuori dal prato io sono ancora qua. long it ain't cool. far vedere quando si perde a prendere l'altra linea Terry già fuori io devo ancora vedere i tronchi eh, sì. quindi agli amici a casa consigliamo di saltare o guardare la gara come faccio io esatto caratteristiche del percorso sono questi strappi belli dure We keep that same energy on all occasions More life to my enemies, won't stop division But I do not compromise with competition All my shit be sounding like it look like

Qua si vede la differenza tra uno che corre e uno che non corre. Allora, la telecamera. Di solito le ricadute più belle le fai quando ce l'hai. E si vede la differenza tra un pro-rider e stato peggiore. Eh perché la salita più lunga, più costante, mi sa che forse alla fine Twisted poi mentre in gara anche quella che soffre un po' meno perché perché ormai la prendi più costante così Beh Filippo che rapporti usi? Beh io in, questa gara comunque nel 90% delle gare durante l'anno sono con una 36 davanti e dietro una scala 10-51 ok quindi non è così duro da mettere un 34 no no no assolutamente 34 lo utilizzo pochissime volte all'anno proprio in percorsi più che altro qua gli strappi sono duri però sono corti quindi riesci a cavartela ancora con, con un rapporto anche un po' più lungo anche se le salite dovessero essere dure così ma molto più lunghe allora stesso opterebbe per un 64 ok io uso volentieri un 34 invece io per la dignità ci dai ancora sì, sì, sì. no no in strada 36 però qua no non scendo gomme cosa monterai se rimane così se rimane così probabilmente solamente il giro sarà di terreno 2 e 2 2 e mezzo e 2 mentre se dovesse piovere molto più fango anche bello pesante metterei su dei barzo 2-1 e ok se no per, eh, per il mango davanti e dietro esatto. personaggio di testimone that's a deal 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit. In a yellow bucket with the mop stick. i been jugging jams like wholesale. Everything must go sale. Hitting bitches with the oh well. Need a hundred million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a piccolo aneddoto l'altro giorno in questa curva a seguire Filippo sono volato eh ma la ri... vale prossimo anno 啦啦。 guardate che vitello di spessore che abbiamo qua, cavallo di razza. Io comunque finalmente finito. Mamma mia, mamma mia. Eh, eh ma si sa che io sei cioè, rinomato che non sono proprio splendida in volata. Bene. Io ho finito. Ti ringrazio. Grazie a te. Grazie per da live. Eh, che bisogna smaltire Pasquetta e Pasqua. Eh, sono cose che non sono da dire davanti alle videocamere. <laughs> Eccoci arrivati a fine giro. Ringrazio Filippo per avermi tirato il collo. In realtà gli ho dato la videocamera, ha fatto tutto lui perché non ho più l'età per tenere certi ritmi in realtà che sono io che ho dovuto faticare per tenerlo lento. Sì, Come però, si vedrà in un video alla fine. Che... Però se avete visto fino alla fine avete visto che l'arrivo sono stato io a vincere. Approfittate a fargli gli auguri qui sotto nei commenti perché oggi è il suo compleanno e che questo video sia di buon auspicio per la gara che farà poi lunedì. Beh grazie, grazie del giro e un saluto a tutti. Mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.